PH que puxa o bonde da favela. Essa tem, Na Marcona onde se encontra mais do que o de pila. toma tom, toma que toma. toma tom, toma que toma. toma tom, toma que toma. Tom, tom, toma que toma. Tom, tom, toma que toma. Tom, tom, toma que toma. Tom, tom, toma que toma. Tom, tom, toma que toma. Tom, tom, toma que toma. Ela é bandida. Só que é os menorzinhos que traficam. Toma, toma, que toma. Que tá no plantão de noite e dia. Toma, que toma. Tom, tom, toma que toma, tom, tom, toma que toma, tom, tom, toma que toma, tom, tom, toma que toma, tom, tom, toma que toma, tom, tom, toma que toma, tubo de lançar no baile. Tom, tom, toma que toma, tom, tom, toma que toma, tom, tom, toma que toma. Top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma. top top toma que toma toma, toma, toma que toma. Domingo, GRE é pra baixada litoral. É maluca, piranha de Porto Alegre. Ela quer sentar no pau. Se adotaram na favela. Pra ossar no paraval, tudo normal. Toma, toma, Ela quer sentar no pau. Tudo normal, tudo legal. Ela quer sentar no pau.